تۆ سناپچاتەکەت دەکەی بە پڕۆفایل لە ئەپدێتە نوێیەکەی سناپچاتدا چۆن سەبسکرایب بۆ سناپچاتەکەت زیاد دەکەی ئەو بابەتە زۆرترین پرسیاری لێوە کرابوو لەم هەفتەیەدا ئێمەش بۆیە ڤیدیۆیەکمان بۆ ئامادە کردوون بە دوو ڕێگای جیاواز سناپچاتەکەمان دەکەین بە پڕۆفایل و سەبسکرایب بێ ئەوەی پارەیەک سەرف کەین. لەگەڵمان بن هەردوو ڕێگاکەتان بۆ ڕوون دەکەینەوە. سڵاوی خوای گەورەتان لەبێ خۆشەویستان من شاڵاوم لە کەناڵی شاتێکەوە لەگەڵتانم لە ڤیدیۆیەکی نوێدا لە ڤیدیۆی ئەمڕۆماندا باس لەوە ئەکەین چۆن بتوانین سناپەکەمان بکەین بە سەبسکرای بکەین بە پرۆفایل بە دوو ڕێگا وەک دیارە کە سناپچات ئەبدیتی تازەی بۆ ئەتۆ لە ئەبدەی تازەدا زۆر لە شتەکان گۆڕاوە بۆ ئێمە دوو ڕێگەی جیاوازتان پێ دەڵین کە لە ئەم ئەبدێتە تازەی سناپچاتدا کار دەکا و دەتوانن بەکاری بێنن بۆ ئەوەی سناپچاتەکەتان بکەن بە پرۆفایل و سبسکرایبی بۆ زیاد بکەن بەڵام بەر هەموو شتێک ڕێگەی یەکەمینیان هەر وەکو پێشووتر پرۆفایل زیادەبێ بە بێ هیچ دااتایە کە تەبێ خەڵک سبسکرای بەکە و هایلایتەکان ئەبینێ بەڵام ڕێگای دومینیان ئەویشەوەیە کە کۆنتڕۆڵی زیاتر بەسەر پرۆفایلەکەت هەیە وەکو پۆستکردن وەکو پڕکردنەوەی زانیاری زیاتر وەکو بینینی سەرژمێریەکان و هەموو ئەم شتانە دەتوانی خۆت کۆنتترۆلی بکەیت و هەموو شتەکانت ببینی بەڵام پێشەوی بتمان ناو یددیوکە و دەست بە هەنگاوەکان بکەین دەمەوێت ئاماژە بە دوشت دوشت بکەم یەکەمینیان ئەگەر ئەم یددیوە لاگی تێکەوت تیوادار بکە لاتان ئاسایی بێ لەبەرەوەی لەبەرەوەی لەم چە ڕۆژەدا چەند چەند پامێکمان بۆ هاتووە کە لەم لاگانە بێزار دەبن لەبەرەوەی کە لە ئێستادا ڕیکۆردەکانمان بەم شێوازەیە بۆیە لەوانەیە بۆ ماوەیەک لە ڕیکۆردیش بوەستین بۆ ئەوی بتوانین بە کوالەتێکی باشتر ڤیددیوکان پێشکەشی ئێوە بکەین تاوەکو بتوانین ڤیددیوکانمان بە باشترین شێوە مۆنتاژ بکەین و کۆمپیوتەرێکی باشترمان دەستکەوێ انشاءله دووە دومین شت ئەوەیە کە ئەم یددیوە سەرەتا یەکەم جار بۆ ئەندامان بڵاو دەبێتەوە دوای سێ ڕۆژ ئینجا ئەبێ بە گشتی بۆیە ئەگەر ئێوەش حەزەکەم ببن بە ئەندام و سوود وەرگن لە چەندین خزمەت گوزاری تایبەت کە ئێمە پێشکەشی دەکەین ئەوە دەتوانن ببن بە ئەندام لە چناڵەکەمان لە تەنیش سەبسکرایبەکە دگمەی جوین هەیە بەڵام پێویستە VPN بەکاربێنی بۆ ئەوەی ببی بە ئەندام واتە تەنها یەک جار ڤیڤێنێک بەکاردین و ئەبیت بە ئەندام کە ئێمە لە کاتی ئەندام بوونت بۆتە نووسرێکە و خەمە گوزارانە چین کە ئێمە پێشکەش بە ئێوەی دەکەین جگەلەوەی کە ئێوە خۆتان سوود لە کۆمەڵێک زانیاری تایبەت وەردەگرن و سوود لە کۆمەڵک شت وەرەگە کێمە پێشکەش دەکەین لە ماکاتدا هاوکاری و پاڵپشتێکی باشە بۆ چناڵەکان بۆی بکەین کاری باشتر بکەین ڤیدیۆی باشتر بڵاوکەینەوە و لە هەمان کاتدا کوالەتی کارەکانمان زیاتر بەرزکەینەوە و بیریشتان نەچێت سبسکرایبی کەناڵەکەمان بکەن و لایکی ڤیدیۆکان بکەن بۆ ئەوی بەردەوام ڤیدیۆی تازە و زانیاری تازە بڵاوکەینەوە بۆ ئێوە ئێساتینە ناو ڕێگاکان و دەست بە ڕێگاکان دەکەین بۆ دروستکردنی Public Profile ئێستا چنە بۆ ناو سکرینی موبایلەکەمان و باس لە هەنگاوی یەکەمەکەی خۆشەویستان بۆی لە ئەبدێتی تازەی سناپچات بتانی پبلیک پرۆفایل بۆ خۆت دروستکەی پێویست بۆیە کە ئەپلیکیشنێکی VPNت هەبێ ئێمە لێرەدا نۆرد VPN بەکارهێنین کە کردومانە بە ئەمریکا تۆ توانی هەر VPN-ێکی تر بەکاربێنی کە بیکا بە ئەمریکا پاشە کە ئەمەت کرد ئەچی بۆ ناو ئەپلیکیشنی سناپچات ئەچی بۆ ئەپلیکیشنی سناپچات پاشان لەسەر ناوەکەی خۆ داگری پاشان بڕۆ بە بەشی سیتینگ و لێرەدا دڵنیا بەرەوە کە کۆنتاکت میت کردو بە ئێڤریوان و ڤیو مای ستۆریش کردوتە بە ئێڤری وان ئەگەر ئەوانەت کرد ڕاستەوخۆ بڕۆ بۆ بەش ناو سناپەکەت و لێ نووسرا کریت پبلیک پرۆفایل کە تر بۆم بەشە ڕاستەخۆ گێت ستارتە داگری کریت داگری کە کریت داگردی نووسرا مای پبلیک پرۆفایل ڕاستەخۆ پێتاڵە دروست بوو لێرەدا سناپەکە بەنای سەردار حەسەن نووسراوە سەردار حەسەن ئیدت پرۆفایل داگری لێرەدا وێنەیە کەڵە بژێری بۆ سەر پرۆفایلەکەت وە ئەگەر نەتەوێت توانی بچی بۆ سیتینگ و دیلێت مای پەبلیک پرۆفایل دابگریت و پەبلیک پرۆفایلەکەت بسڕیتەوە خۆشەویستان ئەوەی کە باسمان کرد هەنگاوی یەکەم بوو بۆ دروستکردنی ئەکاونتێکی بۆ کردنی پرۆ کردنی سناپچاتەکەت بە پرۆفایل بەڵامەکو باسمان لێوە کرد لێرەدا کۆمەڵێک زۆر لە داتا و زانیاری ناتوانانی ببینی بۆیە ئێستا دەچین دەست بە هەنگاوی دووەم دەکەین کە هەنگاوی لە هەنگاوی دووەمدا تۆ دەستە لە کاوتێ بەسە پرۆفایلەکەتدا بەڵام پێویست بۆیە بە کۆمپیوتەر لانی کەم بەکاری بێن چکە کۆمپیوتەر من پێشنیار دەکەم باشترە بۆ کردنی ئەم کارە بەڵام دەکرێت لە مۆبایلدا بکرێ دەگەڵم بن دەچینە ناو سکرینی کۆمپیوتەرەکەمان و دەست بە هەنگاوی دووەم دەکەین دەست بە ڕێگای دووم دەکەین کە براوسەرەکەمان کردەوە ئەنووسین ئاز دۆ سناپچات داتکۆم بێگومان بۆ دروستکردنی سناپچاتێک بە ئەمە هەر ببێ بە فێرکاریەکیش بۆ دروستکردنی سناپچات ناوێکە نووسین بۆ نێمان نووسین مایکە تۆزی چاکەین ئۆکەی بۆ منە ئەنووسین شاڵاو تێک یوزەرنێم ئەنووسین شاتێک ئۆکەی پاسوەردێک دانێ ئیمەڵێکە نووسین پاشان لەدایک بوون نووسین 1995 شان مانگ ئەمە سیویەک ئەمەشیان ئۆکتۆبر ساینەبان ئەکسپت چاوەڕێەکەین ئینجا پێویستە کە تۆ سناپچاتەکەت ئەکتیڤکەی کە نامەیەکت بۆ دێ لەلایەن سناپچاتەوە پێویستە ئیمێڵەکەت ئەکتیڤکەی بۆ ئەمە هەنگاوێکی زۆر زۆر گرینگە کە تۆ ئیمێڵەکەت ئاواجێنێڵی زۆر زۆر زەرورە لێرەدا بزنس نێمەکەمان ئەنووسین بۆ نووسین شاتێک تاوان ئەمە ئەو هەنگاوەیە کە تۆ سناپەکەت کردەوە دێتە پێشت لێرەدا داوای ژمارۆشتمان لەکە ئێمە ناینووسین هەر نەکس داگرین چاوەڕێەکەین کاتێک کە ئەم هەنگاوت کرد لێرەدا ئەمەد بۆکرێتەوە لێرەدا وێنەیە هەڵبژێرین وێنەیەک هەڵبژێرین بە لە کۆمپیوتەرەکەمان بن من ئەم وێنەیە هەڵبژێرم زۆر سەقەتی شەبەسقینە ئۆکەی لێرەدا بیۆگرافیەک بۆ نانووسین یوتوبەر پرۆگرامەر ئۆکەی لێرەدا تۆ لە چ بوارێک کارەکەی ونا ئێمە نووسین کریتەر ینی بابەت دروستەکەنی کریتە و لە سیتێکە بەدڵی خۆتە ئێمە بۆ نمونە نووسین لە سیتە نووسین ئەربیل و لێرە داتوانانی بەدڵی خۆتە مەمەسی کوردستان بۆی کە شتەکە ڕوون بێ لای خەڵک کە هاتنە پرۆفایلەکەمان و ئیمەڵەکەشمان باماشەوە ئیمێڵەکەی تۆنی مێڵێکی تر بنووسین هەلی تکێشەنیا نووسین جەمال هەر ئیمێڵەکەی خۆمان نووسم لێرە باشە لێرەدا وێبسایتەکەی خۆمە نووسم ئۆکەی لێرەدا ئەبینی کە زانێرەکان بەم شێوازە دەرەکەوێ و ناوەکەشت ئەمەیە ئاگدار بە ناوی سناپچەتەکەتە ناگۆڕێ خۆشەویستان کاتێک کە هەنگاوەکانمان تەواو کرد دەچین بۆ ناو ئەپلیکیشنی سناپ چاتەکەمان کەچین بۆ ناو سناپ چاتەکەمان پاشان دەبینی لێرە دەنووسرا پبلیک پرۆفایل ئەمەیان پبلیک پرۆفایلەکەمانە ئەیکەینەوە و لێرەدا داتا و شتەکانمان پێڵێتن لەسەر پرۆفایلەکەمان ئەگە لینیتمان دروست کرد بێگار شتێکی تر ئەمە وەکو پرۆفایلەکەەوە تۆنی دیت پرۆفایلدا بگری زانیاریەکانت نوێ بکەیتەوە و لە هەمان کاتیش داتۆی پریڤی پرۆفایل دابگری کە بەم شێوازە دەرەکەوێ ئەمەش لینزەکان کە دروستت کردبێ ئەگەر و لە هەمان کاتتوانی ئەمەدا بگری لێرەدا هەنێک سیتینکە توانی بخۆ دەستکاری بکەی وەکو دی پرۆفایل کرێت نیو هایلایت یاخۆتێن ڕۆڵ لەتون کەسێکی تر بکەی بە مانەجەر لێرەدا بۆ نمونە توی ناوەکەی بنووسی بۆ نە من دەم بەکاونتەکەی خۆم بەکەم بە ئەدمین لێرەدا بۆ نمونە ئیتر بەگشتی ئەمە هەنگاوەکان بوو لەسەری بەهیوام سوودی لێوەگرن و خێری لێ ببینن خۆشەویستان ئێستا ئێمە زانیمان کە چۆن سناپچاتەکەمان دەکەین بە پرۆفایل بەبێ ئەوەی یەک سند سەرف بکەیت و هەر خۆت بتانی بیکەی بۆیە هیوادارم ئەم یددیو سوودی هەبێ بۆتان و هیوادارم تێگەشتن لە هەنگاوەکان